ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ ਸੋਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਅਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸੁਨਾਏ ਹੈ ਜਗ ਭੋਗ ਨਈ ਵੇਦ ਜਗਤ ਭਗਤ ਜਾਹੇ ਸਤਨ ਵਸਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸੇ ਖਾਦਿਤ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਰਾ see. पापिषा वल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पापिषा शिशाद जिस सबना Sajjah. ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਜਿਉ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਧ ਬਲਹਾਰਣ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾ Guru ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ